Onasi, nima ovqat pishdi? Dadasi pizza. Endilikda Taxi ilovasi orqali ovqatlarni ham buyurtma berishingiz mumkin. Taxi juda oson va qulay.